Arizona Blätter im Eimer, Silber das Gold immer weiter, weiter, weiter Erfolg ist da, so wie eine Leiter Von diesem Tee bin ich breit, yeah, bald ist es leer, leider Da hilft mir auch kein Wein mehr weiter Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona, Arizona, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona, Arizona, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona, Arizona, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona Ice Tea, Arizona, Arizona, Arizona Ice Tea. Montagabend kann jetzt starten, sitz im Garten, habe gerade Arizona Ice Tea im Gepäck, ich hab vom Heimweh bisschen Stress. nicht bis zuletzt. What?